Semford School is the best, beautiful and big school in UP Siddharthnagar Gomai school यहाँ पर लास्ट वन ईयर से U H F attendance system bus के लिए G P S tracker parents और टीचर के लिए एंड्रॉयड आई एफ एप बाल S M S and software provide करता है U H F R F I T attendance system means student जब स्कूल में मॉर्निंग में ओपन करते हैं तब स्कूल में एंट्री करने के बाद पेरेंट्स के मोबाइल में एक प्रेजेंट एसएमएस नोटिफिकेशन चला जाता है एंड स्कूल का डैशबोर्ड में अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ जाता है चलिए देखते हैं यहाँ पर U H F attendance system कैसे वर्क करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक यू एच एफ एंटना लगा दिया इसके साथ इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया इसके बाद हम लोग स्कूल का स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का आईडी कार्ड में एक यू चिप यूनिक कोड के साथ लगा दिया अभी स्टूडेंट जैसे स्कूल में एंट्री करता है तब उसका अटेंडेंस लग जाता है एंड प्रेजेंट पेरेंट्स को भी एक एसएमएस चला जाता है तुरंत ही स्कूल जब छुट्टी होता है तब भी एक एसएमएस पेरेंट्स के पास चला जाता है कि बच्चा स्कूल से चला गया है बल्कि आउट हो गया है ये यू एंटेना 10 मीटर दूर से ही आईडी कार्ड को डिटेक्ट करता है ये बहुत एट्रैक्टिव है स्कूल के लिए स्कूल का इमेज भी बहुत ज़्यादा हाई करता है ये सिस्टम इतना महंगा भी नहीं है आप भी आपका स्कूल में ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों से ऑर्डर कर सकते हो यू एच अटेंडेंस सिस्टम के साथ हम लोग स्कूल बस के लिए G tracker school bus attendance system parents और टीचर कम्युनिकेशन ऐप्स जो एंड्रॉयड और आईओएस और विंडोज़ में अवेलेबल है online ERP school management software अगर स्कूल में लाइब्रेरी है लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसको भी प्रोवाइड करते हैं अगर हॉस्टल है हॉस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो भी प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे स्कूल रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिक्वायरमेंट जैसा होता है ऐसा हम लोग स्कूल के लिए डेवलप कर देते हैं हमारा एजेंट इंडिया का काफ़ी सारा सिटी में अवेलेबल है आप भी अगर हमारे साथ जोड़ना चाहते हो तो आप Goma school dot in log in कीजिए उस पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए Música in Afghanistan. PM Modi and IP to attend UNGA session in September. National news. Russian allowance will not be delayed. Army personnel says government. NIA arrests second leader Sabir Shah. Sports news. Born within the team outstanding Kohli. Gills Cruz past variance. Thank you.